Привет, ребята! И вы снова на канале Анна Кри. Привет! Я встречаю вас в костюме супергероя. Стоп кадр. Сейчас я делаю колечко. Мне нехорошо. Что? Кому-то нужна помощь? Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Пеппа, ты из другого мультика. Не дают мне позаниматься. Nobody. Nobody else ever gets me as well on this earth. Like rock and roll, Marshalls and tellies, mac and cheese, PBs and jellies. Some things are better together, and that's you and me. And dude, I love. Ну вот я позанималась. Теперь лечу спасать город. Подпишись на мой канал и обязательно поставь лайк. Hallelujah.